ආයිබුවන් වාසනාවන්තෝත් යහපත්තෝත් ජයග්‍රහයි කාලසීමා ප්‍රාථනා කරන ඔබ සියලු දෙනාටම ඉතින් ඔන්න ඔබ බලාපොරොත්තුෙන් වැඩසටහන අරගෙන මම මදත් ආවා සුපුරුදු පරිදි. ඉතින් මුලින්ම සමාව ඉල්ලන්න වෙනවා. මොකද මේ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්නේ මාවත් දේශපාලඥයෝ ගන්නට දාලා සමහරු ඉන්නවා <laughs> ඇත්ත තමා කොඩ දෙනෙක් දොස් කියලා ඔන්න මැසේජ් කළ තිබ්බා ඒ වගේම කමෙන්ට් කළ තිබ්බා මේ අර පොරොන්දුවක් වුණා සෙනසුරු මාරුවත් එක්ක සෙනසුරු මාරුව සම්බන්ධ මේ වසර 30කට පස්සේ කුම්භ රාශිගත වුණ සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ ගමනත් එක්ක මම ලග්න පලාපල ගෙනාවා එතෙන්දී පොරොන්දුවක් වුණා මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වසර දෙකයි සෙනසුරු කුම්භ රාශිගත කරන වසර දෙක දෙකා මාර වගේ කාල සීමාව තුළ ජීවිතේ මොන බාධක තිබ්බත් මොන ග්‍රහ දෝෂ තිබ්බත් මොන ඒරාශ්‍රක තිබ්බත් ඒ දේ හඳුනා ගන්න ඔබටම හැකි වෙන පරිදි වැඩසටහනක් ගෙනවා. ඒ වගේම ඒ තුලින් යහපත් කරන ඒවට පිළිවෙත් ක්‍රම කියලා ජීවිතේ ජයගෙන මේ වසර දෙක දෙකයි මාස තුන අතර කාලය සීමාව තුළ ඔබ ජීවිතේ ජයග්‍රහයි ඉවසවකට යන විදිහ ගැන කියා දෙනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අධිකාර බහුලතත් එක මම උත්සාහ කරා ගිය මාසේ පළ කරන්න. නමුත් එක ලග්නය පමණයි මිතුරු ලග්නය පමණයි ඒ සම්බන්ධයෙන් පළ කරන්න හම්බුනේ. හැබැයි පොරොන්දු කඩන්නේ නැහැ. දේශපාලඥයෙක් වගේ හිතන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම මම මාර්තු මාසේ ඔබට ඒ ලග්නෙන් ලග්නේ ඒ විස්තර ගෙනෙනවා. අනිවාර්යෙන් පොරොන්දු හැකි උණු පරිදි ඉෂ්ට කරනවා කරනවාමයි. හරි. ඒත් එකම තව පොඩි දෙයක් කියන්න මගේ වැඩසටහන ටිකක් දීර්ඝ වෙනවනේ. සමහරුන්ට මේක ගැටලුව. ඩේටා යනවා කියලා නෑ. ඩේටා නම් වැඩි වැය වෙන නෙමෙයි මේක කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඩේටා අවම වශයෙන් වැය නැති විතර මේ වීඩියෝ එක නිර්මාණය කරන්න කියලා ඒ channel එකට උපදෙස් දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. මහා ලොකු ඩේටා වැයවීමක් වෙන්නේ නෑ. නමුත් අර සමහරුට මේ කාලය පිළිඳ ප්‍රශ්න තියෙන එක ඇත්ත ඔබ අධිකාර බහුලයි. නමුත් මෙතනදී මම මේ වැඩසටහන කරන්නේ මේ සාම්ප්‍රදායික ලග්න පලාපල කතනයක් පමණක් නෙමෙයි. ලග්න පලාපලට අමතරව ඒක එතන අසුබ සුබ ඔක්කොම පාදක කරන අසුබ දේවල් සුබ කරගෙන සුබ දේවලුත් තවත් සුබ කරගෙන මාසෙම සුබ කරගන්න විදිහක්නේ අපි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට ඒකට පිළිවෙත් ගැන කතා කරන්න වෙනවා. තව තව දේවල් ඔබේ වචන මේකේ උතර වල්පල් බයිලත් කතා කරන්න වෙනවා. මොකද මේක මේ ඔබත් එක්ක ඔබට මේ හැම කෙනාටම ඔලුවට වැදෙන ආකාරයෙන් කතා කරනවා. මට මගේ අවස්ථාව එකයි. මට ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් ඉන්නවා මේ ක්‍රමයට කැමැත්තෙන්. ඒ නිසා ඔබ වෙනුවෙන් ඒක කරන්නේ. ඒක නිසා දීර්ඝ වෙනවා. ඔබ කාර්යබහුල නම් එක ඔබට වැදගත් නම් වැඩසටහන ඔබ කොටස් වශයෙන් හරි අහන්න. මම ඔබට පොරොන්දු වෙන ඔබ වැය කරන කාලය මිනිත්තු 40 45 ඔබට අපරාධ කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ජීවිතේ ලෝකේ යන අත ගැන අපි කතා කරන ඒ තුල ගිහිල්ලා අපි දියුණු වෙන හැටි කතා කරනවා. මේක සාම සාමාන්‍ය යාලු යාලු අතරින් කතා බහක් කියලා හිතලා අහන්න. අර අපහසු අය මන් දොස් කියන්නේ ඔබ මේ වැඩසටහන අහන්න එපා. ඔබට මේ YouTube එකේ පුරා දක්ෂ දෛවඥ දොස්තරකින් ඕන තරම් ඉන්නවා. ඔවුන් සමගින් ඔවුන්ගේ වැඩසටහනක් අහන්න. ඒක ඔබට ගැලපෙන්නේ. එක්කෙනෙක් හරි මේ අහනවනම් මම එක්කෙනා වෙනුවෙන් හරි මේ වැඩසටහන කියනවා. මොකද මට ඕනේ ඔබව ගොඩ දාන්න. ඔබ කෙනෙක් මං කියන දේ අහලා ගොඩ යනවනම් මං කෝටි ගණක් හෙව්වට වඩා මට වටිනවා. මොකද දැන් සමහරු කියනවා මේ පුද්ගල ගෙන් සටම් පරීක්ෂා කරලා දෙන කියලා ඉතින් ඇත්තටම මම ඒ දේ කරන්නේ අඩුමතර මගේ නම් අංකයක්වත් දාන්නේ නැහැ මට මේක ව්‍යාපාරයක් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ සමහරු කමෙන්ට් දාදෙනවා මේ මොකද උඹලා පොකට් එකට තල්ලු මේ තට්ටු කරන්නේ මුන් හැදෙන්නේ ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා ඉතින් මට එහෙම අවස්ථාවක් නැහැ තියෙනවා නම් මම ෆෝන් නම්බර් එකක් හරි දාන channel එකට ඔබ කතා කරලා බැලුවත් කවදාවත් මගේ අංකය ඔබට ලැබෙන්නේ නැහැනේ ඒක තමයි මේක මට ව්‍යාපාරයක් නෙවෙයි මට ඕනේ මේ දේ අහලා මේ කියන පිළිවෙත් කරොත් වෙලාවල් බලන්න ඕනේ ඔබට ගොඩ යන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් හරි ගොඩ ගියොත් ඒක තමයි අපිට තියෙන ලාභය සමාවෙන්න කාලය ගත්තට ඔබට මේ දේ පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා ගත්තේ එහෙනම් දැන් අපි යමු අද මාතෘකාව රාශිචක්‍රයේ දසන රාශිය ලග්නාධිපති සෙනසුරු ග්‍රහයයවත් ශනි ග්‍රහයව මකර ලග්නය මකර ලග්නෙ මෙනි ආයුබෝවන් ඔබගේ ලග්නාධිපති සෙනසුරු මේ වෙලාවේ ඔබගේ දෙවෙනි භාවයේ ධනස්ථානගත වෙලා ඉන්න රවි සහ බුද සමග සංයෝග වෙලා සිකුරු ගුරු තුන්වැන්නේ සංයෝගයේදී රාහු හතරවැන්නේ කුජ පස්වැන්නේ කේතු දසවැන්නේ දින තමයි මේ මාසය උදා වෙන්නේ. කතා දෙකක් නැහැ. ඔබ දන්නවා. ඔබට ඒ රාශිකයක් තියෙනවා. ලග්නේ රාශිකයේ අවසාන වසර දෙකම දැන් පහක් ගත කළ ඉවරයි දෙකහමාරක් ඉතුරුයි. ඒත් මේ ඒ රාශියට අපි බය වෙන්න ඕනද? නැහැ බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි කතා කරමු මේ රාශියගේ මැලකට ජයග්‍රහණය කරන්න හැටි. ඔබගේ ලග්නාධිපතියයි මේ ඒ රාශිය කෙනෙමින් දෙවන්නේ ඉන්නේ. ඒක නිසා මහා ලොකුට බිය වෙන්න එපා. ගිහින් බොරුකාරට හුවෙලා ලක්ෂ ගන විනාස කරගන්න බා මුලින්ම එක මං කියලයි පටන් ගන්නේ ඔබ කැමති දැන් ඔබගේ ආර්ථික මට්ටම ඔබගේ රැකියාව ව්‍යාපාරය ආදය මාර්ග තුළ ධනය කොහොම වේවිදි කළ මුලින්ම දැන මේ මාර්තු මාසය තුළ මෙහෙමයි විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕන මොන ගැටලුකාරී ත්‍රත්වය ගැන කතා කරන්න මොන ඒරශ්‍ය ගැන කිව්වත් ඔබට මේ මාසය තුළ ලැබීම් මතින් අතිශයම යහපත්. මේ ඒරාස්ටගේ බලපාන පුංචි තැනක් තියෙනවා. අපි ඒක මේ මැදදී කතා කරමු. ඒකටත් අපි අවසානයේදී පිළිවෙත් කියනකන්ද කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. මෙහෙමයි. මේ රැකියාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන ග්‍රහ පිටීම යහපත්. හැබැයි ඔය දෙයට පුංචි බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා. ඒ තැන ගැන අපි කතා කරමු. ඒ මුලින්ම කියන්න ඕන. ඔබ මේ රැකියා ස්ථානය තුළ වෙනදට වඩා ඔබ කෙරෙහි යම් කිසි ආකාරයකින් ආකල්පය මේ වශයෙන් ඉහළ තත්ත්වයක් රැකියා ස්ථානය තුළ ඇති වෙනවා. ඔබ ඉහළට යනවා. ඔබ යම්කිසිකාර උසස්වීම් බලාපොරොත්තුන උසස්වීමක් ලැබෙනවා කියන ආරංචිය ඔබට ලැබෙනවා. ඔබට පඩි වැඩිවීමක් අවශ්‍යලා තිබෙන වැටුප වැඩිවීමක් අවශ්‍යලා තිබෙන ඔන්න ඒකත් ඔබට ආරංචියක් එනවා. ඔබ ඉන්න රැකියා ඉන්න තත්ත්වයෙන් උසස් වෙනවා. මේක උසස් වීම කියන අදහස් කරද්දී මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඉන්න තැන ඔබ රැකියාව කරන තැන ඔබට උසස් වීමක් ලැබෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔබ රැකියාවෙන් ඉවත් වෙලා වෙනත් ඒ තිබුණට හොඳ රැකියාවකට යන්න පුළුවන්. නැත වැටුපෙන් ඉහළ යන්න පුළුවන් ඔය හැම අවස්ථාවකම පුළුවන් රැකියාවක් කියන්න ගත්තොත් ඉතින් ඇත්තටම මේ කාර්යලා කාර්යාලයකට ගිහිල්ලා කරන රැකියාවක් පමණ නෙමෙයි රැකියා විවිධ රැකියා තියෙන සියලු දේ ගෞරවාන්විත රැකියාවල් ය හොරකම හැර අනිත් සියල්ල ගෞරවාන්විත ඔක්කොම එක මට්ටමේ ගෞරවයක් දිය යුතුයි ඒ නිසාම ඔබ දැන් ස්වයං රැකියාවක් හෝ යම්කිසි ආකාරයකින් කරන රැකියාව තුලත් ඔබට වෙනදට වඩා ඔබගේ රැකියාව තුළ තියෙන පරාසය වැඩිවෙන්න ඉඩකට තියෙනවා. ඔබ ඔන්න කලා ශ්‍රේෂ්ත්‍රයට සම්බන්ධන ලේඛන කලා ලේඛන ශ්‍රේෂ්ත්‍රයට වගේ සම්බන්ධන ඔබ කරන නිර්මාණ හෝ ඔබ කරන කෘති මෙදට වඩා මිනිසුන් අතරට යන්න ඉඩ දෙනවා ඇගීමට ලක් වෙන්න දෙන ඔන්න සම්මාන වල ප්‍රාර්ථ වෙන්න පාත්‍ර වෙන්න පුළුවන් මාසයක් මේක. ඒ ගැන ඔබට සතුරු වෙන්න පුළුවන්. තව දෙයක් ඔබ ප්‍රවීණයි කියන මට්ටමට කතා බහ වෙන කාලයක්. මෙතනදී ඔන්න මම කිව්ව පුංචි ගැටලුවක් එනවා කියලා. දැන් ඔබට රැකියාව උසස් සීන් ලැබුණා. ඉහළ තනතුරකට ගියා. එහෙම නැත්නම් ඔබ කරන කටයුතු තුළ ඔබ පොඩ්ඩක් ඉහළ මට්ටමට ඔබේ ආදායම් වැඩි වුණා. ඒත් නැත්නම් ඔබ කලාවේ පැත්තේ ඉන්නන ඔබ පොඩ්ඩක් ප්‍රවීණ මට්ටමකට පැමිණෙනවා. ඔබ ටිකක් ඉහළ තත්ත්වයට ඔන්න යද්දී ඔබට අලුත් අය හම්බෙනවා. අල්නේ අලුත් අය සමග කටයුතු කරනවා. හැබැයි ගොඩ දෙනෙක් යහපත් වෙද්දී ළඟට එනවනම් බහුතරයක් දෙනා ඒ වාසි සඳහා පමණයිනේ. ඒ කියන්නේ ඔබගේ අවස්ථාවාදී පරමාර්ථ උසන් ඒක දැනගෙන කටයුතු කරන්න. මොකද ඔබට ඉහළට යද්දි යද්දි අර ඔබව ඇත්තටම ඉහළට ඔසවා තිබූ අයම අමතක වීම ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඒ වගේම අර ඔබට සම්බන්ධ වෙන අලුත් අය නිතර නිතර ඔබව ඔවුන්ගෙන් අර ඔබ ඇත් ඔබත් සම කලින් දම හිටපු අය ඈත් කරන්න බලන එක එක කතාගෙන මේගොල්ලොත් එක්ක ඉන්න බෑ මෙයා මෙහෙමයි මෙයාගේ මේ තත්ත්වය ගියොත් ඔයාගේ දැන් තත්ත්වයට ගැලපෙන්නේ එයා මෙහෙමයි මෙහෙමයි මෙහෙමයි ඔන්න වගේ දේවල් නිතර ඔබේ ඔලුවට දානවා ඔබත් හැබැයි අර මේ තත්ත්වයක් එක්ක ඒ දේවල් වලට ඒ දේ සවන් දීලා අර ඔබට මුලින් අත දුන් තැන් අමතක වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඒක තුල ඔබගේ ඉහළ යෑම මේ කාලේ වුණත් ඔබේ කඩා වැටීමේ ආරම්භය කියලා දෙන්න මතක තියාගන්න. මොකද හේතුව ওই වාසියට ලඟ වෙන අය කවමදාක්වත් ඔබට ගැටලුවක් වින්ට් වෙලා නැතුව යනවා. බොරුවට පේන්න හින්නවා. නමුත් ඔබේ මූලිච්චාර එකක් කියලා එලිය එකක් කියන්න ඔවුන්ට ඕනේ ඔබව ඇත්තර මොස්වා තිබෙන අය තියෙන අයව ඔබට හැම අවස්ථාවද ඉන්න අයව ඈත් කරන්න ඒ තුළ ඔබ ඈත් වුණොත් ඔබට ඔබේ ගමන ගොඩාක් කෙටි වෙනවා ඒක පැහැදින්නේ අන්න ඒක නිසාවෙන් මට්ටම නෙමේ ඔබ රැකියාවේ විදහාක ශ්‍රේණියක ඉන්න පුළුවන් නමුත් එදා ඔබත් එක්ක එකට වැඩ කරපු කෙනාව ඔබ අමතක කරන්න එපා. ඔහුව පහත් කර තකන්න එපා. ඔහු අමතක කරලා අලුත් අලුත් ලොකු ලොකු අය සමඟ ආශ්‍රයට යන්න ගැටලුවන්නේ නමුත් ඔහු අමතක් කරන්න එපා කලින් සිමු තැන අමතක් කරන්න එපා. ඔබ මේ කලාශ්‍රය සුතුර ගායනය හෝ වේවා ඔය රංගනය ඔය ඕනෑම තැනක ඔබ හිටිය තත්ත්වය උඩ ඔබ මේ ඇගේීමට ලක්වීමට සම්මානයට පව පාර්ථවීමට වැඩිට කරත්තියෙන ඔබ නොසිතූ ආකාරයේ ජයග්‍රහණ ඔබ කර කෘති නිර්මාණ තුළ ජනප්‍රියවීමට හැකියාව තියෙනවා. ටිකක් රටක් තුළ ඔබේ නම ඇහෙන තත්ත්වයකට පත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නිතර නිතර ඔබගේ නම අනිත් අය අතර කතා බහ වෙන කාලයක් කොයි පැත්තෙන් ඔබ යන ශේෂ්ත්‍රය තුළ ඔබ විශේෂිත වූ දියුණුවක් ජයග්‍රහණ අත්කරගන්න මාසයක්. ඒක නිසා ඒකේ වටිනාකම උපරිමයෙන්ම රඳවා ගන්න උත්සාහ කරන වෙනදට වඩා තවත් කැපවීමෙන් වැඩ කරන්න. ඔබට යහපත් ලෙස ඉදිරියට යන්න උත්සාහ කරන්න. මේ කාලය ඔබට ලැබෙන පන්නරය ඔබගේ ජීවිතයෙන් පෙරලියක් කරනවා. ඒක නිසාවෙන්ම අපතේ අරගන්න එපා තප්පරයක්වත්. මේ මොන ඒ රාශිය කිව්වත් මේ කාල සීමා තුළ ඔබගේ ජීවිතේ පෙරලියක් වෙනවා වෙනවම ඒ රාශියගේ බලපන්නේ අර මං කියපු තැන් අර ආශ්‍රය තුළ එන ආය තුළ යහපත් අය ඈත් වෙලා අයහපත් අය ලං කරගන්න වග බලා ගන්න ඒ தත්ත්වය තමයි ඔන්න ඒ රාශියගේ බලපාන තැන. ඔබ ඒ தත්ත්වය බුද්ධියෙන් මුහුණොත් කවුරුත් නැති කරගන්න එපා. ඔබ බුද්ධිය මේ මිනිස්සු කවුද මේ මිනිස්සු කවුද කියලා බුද්ධියෙන් දැනගෙන හරි බැලන්සයක් ඇතුව සමබරතාවක් ඇතුව ඔවුන් සම ගණු දෙනු කරන්න අන්න එතකොට ඔබට ඒ රාෂ්ට්‍රක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැනම් බුද්ධිය සමා අංක එක පොඩක් වචන පැටල ටකට දෙනකට සමායනකොද මේ අධිකව වෙහෙසලා මේ ඇවිල්ල මේ කරන්න ඕන නිසා මේ අනිවාරම කරන්න එස සමායන වචනයෙන් මේ පැටලුනොත් ඉතින් ඔන්න ඔය තත්ත්වය තුළ තමා ඔබට කාලයකි වෙන්න හෙන අපි බලමු මේ ව්‍යාපාර කරන මකරලක් හිමයන්න කොහොම වේද මේ කාලේ ඇත්තටම මේ කාල සීමා තුළ බය නැතුව ඔබ වැඩක් පටන් ගන්න. හැබැයි මෙතනදී ඔබ ඔය අනවශ්‍ය පරිදි ඔබ ආයෝජන කරන්න මුදල් ණයට අරන් වැඩ කරන්න උත්සාහ කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් අර ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා නෝ ඒ රාෂ්ට්‍රයක් තියෙනවනේ කොහොම වුණත් ඒක හරි පාලනකතු කරයි යන්න ඔබ දැන් කරයි යන ව්‍යාපාරය වුණත් ඔබ අර පරාසය වැඩි කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ තුල ඔබ මේ මේ තාක්ෂණික උපක්‍රම යොදාගන්න. දැන් මේ රට ලෝක යන හැටි බලන්නකො. දැන් සුපර් මාකට් එකක් කියමුකෝ. ගිහාම අර ෆෝන් නම්බර් එකක් අරගෙන ඒ ෆෝන් නම්බර් එකෙන් අර රිවෝඩ්ස් දෙනවා කියලා ලකුණු එකතු කරන. ඔය තුල අරමුණ මොකක්ද ඇත්තටම ඔබට ලකුණු දෙන්න නැහැ. නිතර නිතර ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ අප්ඩේට්ස් අන්න ඒ ෆෝන් නම්බර්ස් වලට එනවා. යවනවා යවන්න පුළුව ඔන්න මිල අඩු කරා විශේෂවිත් ලෙස ඔන්න ඔයගේ තියෙනතු සමාජ මාධ්‍ය යොදා ගනිමින් ඔබගේ ව්‍යාපාරය ප්‍රමෝට් කරන්න මිනිස්සු අතර ගෙනියන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය තත්ත්වයන් තුළ ඔබගේ ව්‍යාපාර පරස්සය වැඩි කරන්න උත්සාහ කරන්න මේකයි ලෝකේ යන්නේ දැන් අපි අර සුපුරුදු පරිදි එක ප්‍රදේශයට සීමා වෙලා කොටු වෙලා හිටපු කාලය ඉවරයි ඔන්න ඔය මේ උදාහරණ කීපයක් පමණයි කිව්වේ තව ඕන තරම් ක්‍රම තියෙන ඔය වගේ දේවල් කරන්න ඒක නිසා අලුත් විදියට හිතන්න ව්‍යාපාර කරන අය ඔබ අලුත් විදියට හිතන්න හිතන්න ඔබගේ ව්‍යාපාර ඉදිරියට යාවි දැන් ඔබ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේද හිටියොත් හිටිය තැන තමයි උපරිම ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකද එක ප්‍රදේශයකට සීමාවෙන්ට මම හැමදාම කියනවා ඔබ ඇඟලුම් මේ ශොප් එකක් නැත්නම් වෙළඳසැලක් කරනවා නැත්නම් සිල්ලර වෙළඳසැලක් කරනවා ඔබ උත්සාහ කරන්න ඔබගේ ඔය දැන් ඇඳුම් පැළඳුම් Facebook එකේ page එක හදලා දාලා ස්පොන්ස් කරලා දාන්න ලංකාවේමයි දකි. එතකොට ඔබගෙන් ඉල්ලුම් කරා. එතකොට අපිට පුළුවන් කුරියර් සර්විස් එක කරා ආරින්න. පැහැදිලියද? ඔක සරල එක උපක්‍රමයක් විතරයි. ඔයගේ දෙවල් ගොඩා කරන ලබ රහට කෑමහදන්නවන ඉස්තර වගේ දැන් තැන්තැන්ගල පාරවලයින් හෝටල් දාන්න වශන ඔබ ෆේස්බුක් එක හරා හෝ යම්කිසි ක්‍රමවේද හරහා ඔන්න ගෙදර ඉඳම කෑම් හදනවා අර මෙනිියස් දානවා එතකොට මේ අහල පාල ඉන්න අතර ඕක ඇඩ්ඩයක් හරිම කරිකාල ප්‍රචාරණය කරගන්නවා ඊට පස්සේ බෙදා හරින්නෙක් තියාගෙන තැන් තැන්වලට ඒ ඉල්ලුම්ට අනුව ගෙදර ඉඳම කරයන්න දැන් ඒවයි ක්‍රම දැන් මහා ලොකු ආයෝජන කරන්න ඔන්න ලක්ෂ ගන වියදන් කල්ලා කඩාරගෙන කරන්න ඕන්නේ සරලව ගෙදරින්න ගමන් කර හැකි. අන්න ඒක නිසා ඒ ක්‍රමයට උත්සාහ කරන්න. ඔබට පුළුවන් ජයග්‍රහණය කරන්න. එතකොට මහලොකු මුදල් ආයෝජනය කරන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. ලොකු ලොකු ණයට අර නැත්තම තියෙන ටික වියදම් කරන්න එහෙම නැහැනේ. එහෙනම් සුළුවෙන් ආරම්භ කරන්න. දැන් ඔය තියෙනවනේ එක එක ආයතන හරහත් ඔය කැම්බෙ දහරිම ඔය නම් කිවට කමන්නේ Uber Eats තියෙනවා, Pickme තියෙනවා. ඔය වගේ තවත් ඔය තමර ප්‍රදේශවලට සීමා වෙච්ච කෑම් බෙදාහරින්න මේ තියෙන ආයතන අන්න ඒගොල්ලොත් එක සම්බන්ධ වෙලා ගෙදර ඉඳන් කරනවා මේ එක උදාහරණයක් විතරයි ඔබ අත්කම් නිර්මාණය කරනවා නම් ඒක පුළුවන් ඔබ එක එක අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ඔන්න මිනිස්සුන්ට දැන් මේ කාර්යබහුලත එක්ක කඩේකට ගිහිල්ලා දෙයක් ගන්නට වඩා එකපාර ගෙදරට අවශ්‍ය කරන බඩු ටික සතියකට සැරයක් හරි ගෙන්න ගන්න ක්‍රමයක් හදන්න ඔය තුළ සාර්ථක වුණා ඉදිරියේදී ඔය තමයි සාර්ථක වෙන ලෝකයන් එතන අපි ප්‍රමාදයි ඒක ඇත්ත හැබැයි දැන් ප්‍රමාද වෙලා අපි ආයෙත් එතනට යන්න ඕන ඒ තත්ත්වය හදාගත්තොත් ඔබට ජයග්‍රහණයක් වෙනවා ණය වෙන්න නම් යන්න එපා එහෙම වුණොත් තමයි ගැටලු වෙන්නේ. මහා ලොකුවට හිතන්න. හැබැයි මහා ලොකුවට ආරම්භයක් අවශ්‍ය නැහැ. සුළුවෙන් ආරම්භ කරලා පියවරෙන් පියවර යන්න මේ කාලේ ඔබ ආරම්භ කරන දෙයක් ওই විදිහට කරොත් කවදාකවත් ඔබට වරදින්නේ නැහැ. හැබැයි මේ පහුගිය මාස දෙක තුන පොඩ්ඩක් ඔබේ ආදායම් තත්ත්වයේ පුංචි පසුබෑමක් ඔබ දකින්න ඇති. ඒක ඇත්ත. නමුත් ඒ පසුබෑමට හේතු වුණේ මොකද්ද කියලා හිතලා බලන්නකෝ. ඔබගේ ක්‍රියාත්මක වීමට අපොසත් වීම. 1. අනිත් එක අනිත් අය මත්තේ විශ්වාසය තියා ඔවුන්ට කරන්න ඇරලා ඔබ ඔබගේ වැඩේ. නමුත් ඔවුන් කරાવી කියලා ඔබ ඔහි හිටපෙක. එන්න. ඕක තව තැනක්. ඔබ යටතේ වැඩ ගන්න අය හොඳයි. විශ්වාසවන්ත වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි 100%ක් වගකීම ඔවුන් මත තියන්න එපා. ඔබ ඔවුන්ට සලකන්න. හැබැයි ඔවුන්ට අවස්ථාවක් දෙන්න එපා ඔබට වංචා කරන ඔබයි විහින් අවස්ථාවද නැයි ඔබ හොයලා බලන්න ඔහේ ගිහින් එනවා ව්‍යාපාරය ඔවුන් කර යනවා ඉතින් අතරින් පතරින් මුදල් යටිමඩි ගහනවා අන්තිමට වෙච්ච දෙයක් නැහැ ව්‍යාපාරය කඩා වැටෙනවා ඒ නිසා ඔබ උදේහවා ඒ account එක check කරනවා stock එක බලනවා එහෙම කරලා ඔබ අවධානයෙන් හිටියොත් එච්චරයි මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි අන්න ඔබේ අවධානය ඉඳලා මූල්‍යමය පරිපාලන ඔබ තුලම රඳා පවත්වා ගත්තොත් ඕනට වඩා ඕනම කෙනෙක් විශ්වාස නොකර හිටියොත් ඔබට ඒ தත්ත්වය උදා වෙන්නේ නැහැ දීර්ඝ වශයෙන් මේක පැහැදිලි කළේ ඔබට ඉදිරියට යන්න ප්‍රබල හැකියාවක් තියනවා මේ වෙලාවේ පුංචි ආපසදීමකුත් තියෙනවා ඒ රාෂ්ට්‍රකය තුළ හැබැයි ඒක මැඩගෙන ඔබට යා යුතුමයි යා හැකි ඔබට එනම් ඔය පොඩි වෙනස්කම කරගන්න වෙයි හැබැයි ඒ වෙනස්කම නොකරගෙන මට හෙට බයින්න එපා ඔය කියපුවා වැරදුනා කියන්නේ මම මේ කියන්නේ වෙනස්කමක් කරගෙන ඔබගේ දියුණුවට යන හැටි ඇත්තටම ඔබ නිකම් බලන් හිටියොත් ඔබට යහපතක් වෙන්නේ නැහැ මේ කාල සීමාව තුළ අර දැන් සමහරු නිකම් බලන් හිටියොත් යහපතක් නැහැ නිකම් බලන් හිටියොත් යහපත් වෙන අය ඉන්නෝනේ සමහර කාල සීමාව තුළ යම්කිසි දෙයක් කරලා බලන් ඉද්දී සාර්ථකත්වයක් වෙන සමහරු යම්කිසි කාලසීම තුළ උපරිම උත්සාහ කරනවා නමුත් ලැබෙන්නේ ඔබට එහෙම දෙයක් නෑ මේ කාලසීම තුළ ඔබ යහපත් ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙන උත්සාහ කරන්න කරන්න ඔබට ලැබෙනවා හැබැයි ඔබ ඔක්කොම අතහැරලා හෝ ටිකක් වැඩිය ඒ දේ ගැන හිතන්නේ නැතුව හිටියොත් නම් මේ කාලසීම තුළ ඒ රාෂ්ට්‍රයේ බලවත් වෙලා ඔබ කඩා වැටෙනවා පැහැදිලි ඇති එහෙනම් වැටෙන්න එපා වැටෙන්න දෙන්නත් එපා දිනන්න පුළුවන් බය වෙන්නත් එපා පෞල් ජීවිතේ කුටුම්බ ජීවිතය ගැන කතා කරන මේ කාලසීමාව තුළ චුට්ටක් පවුල තුළ ඔබට පුංචි පුංචි විරෝධතා ඉදිරිපත් වෙන තියෙනවා. ඔබේ සමහර හැසිරීම් රටාවල් පවුලයට එච්චර නුරුස්සන ස්වභාවයක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද ඔබ පොඩ්ඩක් වෙනතරට ටිකක් අර ටිකක් ආවේගශීලීව හැසිරෙනවා. ඔබට පොඩි දෙයක් කිව්වත් කේන් තියනවා. ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු සමහරට ඔබගේ තියෙන දේවල් ඔවුන් දන්නේ නැතුව ඇති. ඔබ දැන් රැකියාව තුල හෝ ඔබගේ යම්කිසි තත්ත්වයන් තුල විශේෂයෙන්ම ওই බැඳීම් තුල. නමුත් අර ඔබට ඒ වැරද්දට ගෙදර කවරුත් පලි නැහැ අන්නෙක නිසා ඔබ හොඳට කල්පනාවෙන් කටයුතු කරන්න මේ වෙලාවේ ඔබට ඒ පවුලයාගේ සහය අවශ්‍යයි මේ වෙලාවේ මොකද තමන්ගේ මිනිස්සු මේ වෙලාවේ ඔබට වැදගත් ඒක නිසා ඔවුන් සමග නිතර කතා බහ කරන්න කතා බහ කරලා ඔබගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ඔවුන් සමග කතා කරන්න එවිට ඔවුන් ඔබව තේරුම් ගන්නවා ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න ඔවුන් දන්නවා එහෙනම් ඔබට ඔවුන් උදව් කරાવી තව දෙයක් ඔබ වැටෙන තැන්වලදී ඔබ කොහොමද ඉදිරියට අරන් යාවේ අන්න එතකොට කිසි මාකාරගේ ඒ රාෂ්ටකට ඔබට බලපෑමක් ඇති කරන්න බෑ මොකද ඔබ ඔස්වා තබා ගන්න ඔබේ අය ඉන්න ඔබ මෙහෙම තනි වෙලා පැත්තකලා ඉඳලා කිසි දෙයක් නොකිය ඔවුන් එක්ක රණ්ඩු වෙවි රණ්ඩු වෙවි කාලය ගත කළොත් අන්න ඒ රාෂ්ටකට පුළුවන් ඔබට පහර දෙන්න ඇයි ඔබට උදව්කන් කෙනෙක් නෑන එන ඔන්න ඕකයි කතා කරන්න බැරි දෙයක් නෑන අපිට කතා කල විසඳගන්න පුළුවන් හැමදේ එක නිසාවෙන්ම ඔබ මේ වෙලා කතාබහ කරන්න ඔබ කාර බහුලත්ක රැකයා ප්‍රශ්න තියෙනවන එහෙම නැත්තං යම්ගසියාකාරෙන් මොකක් කරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනන කතා කරන්න එතට ඔවුන් උදව් කරාව ඔබට ඉදිරිට සමහරත්තකද ඔබට බැරිවෙන තැනද ඔවුන් ඉදිරිට ඇවිල් ඔබ ආරක්ෂා කරාව ඒකයි විය යුත්තද ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් වුණත් බලන්නකො ඔබට සමරකට ව්‍යාපාරයට මුහුවෙන්ට බැරිතැන් එද්දි ඔවුන්ට එක කියලා තිබොත් ඔන්න ගෙදර කෙනෙක් ඇවිල් හරි ඔබගේ ඒ තැන ආරක්ෂා කරාවි හොයලා බලාවි ඔබ ගැන ඒකන ඔබේ ව්‍යාපාරය ගැන හොයලා බල්ලා වංචාවක් නොය ඉදිරි කටයුතු කරා මොකද මං කියවනේ මේ වංචාවෙන් ඉඩකට තියෙනවා කියලා ඔබ ඒ ගැන හොඳට සැලකිලිමත් නොවුනොත් අන්න එහෙනම් ඒ තැනට ඔබගේම කෙනෙක් හරි ටිකක් මුහු කරන හැබැයි කවුරුමත්ව තුනට විශ්වාසය තියන්න එපා ඔබමත්ය ඔබ විශ්වාසය තියන්න හැබැයි අර වගේ පොඩි අවස්ථාවකදී හරි එහෙම දෙයක් තිබ්බොත් වටිනාකමක් තියෙන නිසායි මම ඒක කිව්වේ අනිත් පැත්තෙන් මේ බැඳීම් ආදරය ගැන කතා කරමු මකරලක් හිමියන්ට මේ කාල සීමාව තුල මොකද කියන්නේ අවුල් නේද අවුල් මත්තනේ යන්නේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මත්තනේ යන්නේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මේ කාල සීමාව තුල ඔබට හරිම කෙනා හඳුනා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා ඔබ මේ හරි කියලා ඒ තුළ යන්නේ ඇත්තටම හරි කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔබේ ජීවිතේ සමහරකට මේ වෙලාවේ බැඳීම් තුළ ඔබ ගොඩාක් ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නේ. ඇබ්බැහි වීම තුළ ඔබට සත්‍ය අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඔබ ඉන්නේ වෙනත්ම ලෝකෙක. ඉතින් හරි තැනට හරි මනසින් බුද්ධියෙන් දැන් ඔබ වැඩ කටයුතු කර යුතුමයි. යනවනම් යන්න දෙන්න. ඒ මතේ සිටීම තුළ අර මම මුලින් කිව්ව වෘත්තීයමය ජීවිතයේ සාර්ථකභාවය අධ්‍යාපනය ගැන ඉස්සරහට කතා කරන එතන තියෙන සාර්ථකභාවය ඔබට අහිමි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔබගේ ජීවිතය ඔන්න ඒ රාෂ්ටක. මේලයි බැඳීම කියන තැන අමුවෙන් මේ රාෂ්ටකයක් තියෙනවා. අන්න ඒක හේතු කොටගෙන ඔබ අපරාධ ජීවිතයේ යහපත්ම ලෙස වෘත්තිමය වශයෙන් හෝ අධ්‍යාපනික වශයෙන් හෝ ඉදිරියට යන තියෙන අවස්ථාව අඩු කරගන්නවා. විහිං ඔබ අනතුරුවල පැටලෙනවා අන්තිමට ඔබ ඇත්තටම කිව්වොත් අර මාර්ෂිකත්වයෙන් අන්තර කඩා වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වෙලාව බුද්ධිමත් වෙන්න. රැඳෙන දෙයක් රැඳෙන්න ඉඩ දෙන්න. ඔබ වැඩ කරන්න. මේ කාලසීම තුළ අනවශ්‍යද බැඳුම් පසුපස හඹා යන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මොකද අපි මේ කාලසීමාව තුළ යන්න අරිමුවකට ඔබට යහපත් දේ ඉදිරියේදී එන්න තියෙනවා. ඒ ඉදිරියේදී එද්දී එතනට යන්දී ඔබ අනිත් පැති හැමතැනම ස්ථාවරත්වය හදාගන්න. ඔය අසරක් දෙකක් එහට මේට ප්‍රමාදුනා කියලා ලොකුවට හිතන්ඩ යන්ඩ එපා පැහැදිලිද ඉතින් ඒක නිසාවෙම ඔබ කල්පනාවෙන් කටුකන් මේ වෙලාවේ ඉදිරියට යන්න පුළුවන් තැනින් ඉදිරියට යන්න ඒකට අහක යන දේවල් බාධා කරගන්න එපා උරුමකාර යනතුරු කර්මකාරයන්ට අහු වෙලා නිකන් ජීවිතේ කාලකන්ණි කරගන්න එපා ඒකයි කියන් තියෙන්නේ සමාවෙන්න මේවා මම කෙලින් කියන්නේ ඔබට යහපතක් වන්න සමකද මේ දේවල් මත්තය ඔබ ඕනට ඩයින්ටගම ඔබ වටන මේ කියන්න මේකා කිව්වොත් කියන මේ හරියන්න කියලන්නේ නෑ ඒ කියන්න තැන කියන්න නැත්තන් ඔබ ජීවිතය සම්පූර්ණම කටවන්න එතකොට තින් ඒ රශ්ක බැල්ල ඩන්න ඒ රශ්ටක තුළ යහපත් පැතිකට තියන හැබැයි මේ බැඳීම නිසා මානසික කටන තොක්කම ම කියන්න හැමද මේ හැම දේම දංවලල් ලෙස බැඳෙන් ඕන දංවලේ හැම අර මුදුවම්ම ගාංචුවම්ම හොඳ එක්කම විදිර ශක්තිමත්වෙන්න ඕන ජීවිතය රැකියාව පවුල් ජීවිතය බැඳීම් සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය හැම දේම හොඳට තියෙන හැබැයි එක තැනකදී කඩලා ගියොත් ඔබ මානසිකව කඩා වැටුනොත් ඒ මුදුව ශක්තියෙන් මත් වෙන එහෙනම් මුළු දන්වැලම ශක්තිමත් නැති වෙනවා ඉතින් කඩලා යනවා එහෙම වුණොත් වැඩක් නැති වෙනවා ඒතකොට ඔක්කොම කඩා වෙනවා මේ කියපු යහපත් ප්‍රතිඵල ඔබට ලැබෙන්නේ නැහැ ඉතින් මට බයිනවා කියපුවා වැරදුනා කියලා ජ්‍යොතිෂ වේදින්ට බයිනෝ එහෙම නෙමෙයි ඔබයි එතන මේක තේරුම් ගන්න බුද්ධියෙන් තේරුම් මේ ජ්‍යොතිෂය කියන්නේ මැජික් කියන්නේ මේ ඔබ මේක බුද්ධියෙන් තේරුම් ගත්තොත් මේකෙන් ගන්න පුළුවන් යහපත් දේ බොහෝයි. හැබැයි ඔබ මේකට ඕනට වඩා බොරුවට ඇබ්බැහි වෙන්න ගියොත් එහෙම නැත්නම් මේක තියෙන දේ හරියට බුද්ධිමත් තේරුම් ගන්න තු මැජික් එකක් කියලා තියාන ඒකෙ මත් වෙන හින්ද ගියොත් ඔබ වැටෙන එක නිසා ඕනම දෙයක් ඕනටදී ඕනේ නැහැ. ඒක ජ්‍යොතිෂය කියන කාරණාව වැදගත්. මේ ජ්‍යොතිෂය කියන්නේ ඇබ්බැහි වෙන දෙයක් නෙමේ. මේ තුල තියෙන බුද්ධියෙන් ඉදිරියට යනම දෙයක්. එනිසා මේක මැජික්ය මේක මැජික්යන් නෙමේ ඔබට මෙහෙම වෙනවා ඔන්න වුණා එහෙම කිව්ව ගමන් අර වෙනවයි දෙයක් නෙමේ ඔබ තුලින් අත්කරගත යුතු දෙයක් ඔබට පාර පෙන්වන මාර්ගයක් විතරයි වහී කියලා හවසට කියන්න පුළුවන් කුඩයක් අරන් යන්න එක ඔබ සතුයි. කුඩයක් අරන් ගියොත් ඔබ නොතෙමී ඉඳී. කුඩයක් අරන් නොගින් මූ වහිනවා කියපු හින්දා වැස්සේ කියලා බයින්ඩ් එපා. පැහැදිලිද? හරි. සමාවෙන්න දීර්ඝ වුණාට හරි අපි බලමු මේ අධ්‍යාපනය කියන කාරණා තුළ මකර ලග්නීම මේ මාර්තු මාසේ කොහොම හැසිරේවිද කියලා. අධ්‍යාපන කියන තත්ත්වය තුළ ඔබට යහපත් ලෙස ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. මොකද මේ තුළ ඔබගේ ජයග්‍රහණ ඔබගේ දැනුම ගැන ප්‍රබල ලෙස කැපී පෙන තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරනවා හැබැයි මේ අධික ඉක්මන් ශීලීත්වය ඔබගේ තුළ තියෙන කලබලකාරීත්වය හේතු කොටගෙන ඔබට ලැබෙන තියෙන ජයග්‍රහණ අඩු වෙන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් මේ මාසේ මුල් කාල සීම තුළ මනා ලෙස කැපී පෙනෙවි. ඔබටම දැනේවි මේ කියපු දේ බොරුවක් නෙමෙයි කියලා. ඔබට මේ පෙනී පෙනී මේ සරල ඔබ දන්නා දේවල් විභාගෙට උත්තර ලියනවා කියමුකෝ. ඔබ දන්නා ප්‍රශ්න උත්තර ලියනවා ප්‍රශ්නේ හරියට කියවන්නේ නැහැ. අර මුලින් මුලින් තියෙන ටික බලලා ඔබ කරයි යනවා. ඊට පස්සේ පස්සේ බලද්දි දෙයනේ අහලා තියෙන දේ නෙමෙයි ඔබ කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔබ ඒ දේ ගැන දැනගෙන හිටියා. අන්න කලබලකාරීත්වය ඉක්මන් කාරීත්වය හේතු කරගෙන ඉන්න අවාසිදායක තත්ත්වයක්. නැතු ඔබගේ දැනුමේ ගැටලුවක්ද? නැහැ. ඔබගේ දක්ෂතාවයේ ගැටලුවක්ද? නැහැ. හැබැයි ලකුණු නැහැ. මොකද ඉක්මන් වෙලා ඒක නිසා හොඳ සංයමයකින් අධ්‍යාපන කටයුතු කරන දුවේ පුතේ හොඳට අහන්න මේ කාල සීමාව තුළ. ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන කලබල වෙන්න එපා කිසිම ආකාරයකින්. හොඳට කියවන්න හොඳට තේරුම් ගන්න ඊට පස්සේ උත්තර ලියන්න. විභාග ලියනවා නැත්නම් අනිත් කටයුතුලත් එහෙමයි. ඔබ ඔන්න සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ගියා නැත්නම් යම් කිසි ආකාරයකින් තරගයකට සහභාගී වුණත් ඔබගේ කලබලකාරීත්වය ඔබට හානියක් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසාවෙම දෙමාපියෝ තහන් ඉන්නවා දරුවා තුල පුහුණු කරන දරුවංග පුහුණු කරන්න ඉවසීමෙන් මේ දේවල්ට මුහුණ දෙන්න. මේක ජීවිතේට වැදගත්. පුළුවන් තරම් දරුවන්ගේ හිත නිවන්න ඕන්න මේ සම්බන්ධ කරන්න මේ සබහ දහමත් එක ටිකක් ඉන්න. නැත මේ කො බිත්ති හතර කොටු කරලා හැම්වෙලේම ඒ පස්ස දුවන නෙමේ චුට්ටක් ගිහ එකයි යන්න ඔය සත්තු ගැවසෙන පොඩ්ඩක් ඔය ලස්සන දිය පාරක් තියෙන ඔබට හැකින ගිහිල් ඔවුන්ට පොඩක් ඒ තුළ සුන්දරත්වය දකින ඒත් එක ගනුදෙනු කරන්න ඒ ලස්සනතේ ගනුදෙනු කරන තත්ත්වයට පත් කරන්නකෝ එතකොට ඔය දරුවගේ තියෙන කලබලාකාරීත්වය හිතුවක්කාරී බාවල් සියල්ල නැතු වෙනවා අද දරුවන්ට වෙලා තියෙන එක සබහදාමත්වය ගනුදෙනු කරන්න නැහැ ගණදනු කරන්න කම්පියුටර් එක උදේ ඉඳන්ම ගේම් ගාන වැඩි තියෙන එකෙනෙක් මරනවා වැඩි තියෙනවා ඔහොම ඔය මානසිකත තුළම වුන් හැදිලා තියෙන්නේ. බිත්ති හතර කොටු වෙලා ඉස්කෝලේ ගියත් එහෙමයි. ඉතින් මේ තත්ත්වය තුළ ඉතින් දරුවෝ ඊට පස්සේ එළියට එද්දී ඉන්නේ තද පීඩනයක. පුංචි දෙයක් වුණත් කෙනෙකුට ගහන්න පුළුවන්. දැක්කනේ. අර පාරේ හෙල්මට් දා යනකෝ කියලා කෙනෙක් ගහලා මරන තරම් මේ දරුවෝ වෙනස් වෙලා. ඒකට ඔවුන්ගේ ඒ තත්ත්වය හේතු වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අදාළ නැති දේවල් මෙතනට අදාළ කරගන්නව නෙමෙයි. නෑ විය හැකි දෙයක්. මෙතන මේ ලග්න පලාපල නෙමෙයි. මේක තුල තියෙන්නේ ඒ වගේ තත්ත්වයක්. ඉතින් දරුවෝ යහපත් කරගන්න අධ්‍යාපනික වශයෙන් ඔවුන් ජයග්‍රහයි පුද්ගලෙක් කරන්න ඕන ඉස්සලාම් මනස ඔය විදිහට හදන්න. ටිකක් ගමේ ගොඩේ නැත්තම ඔය ගහ කොල එක්ක ඉන්න අරින් එතකොට අධ්‍යාපනය පැත්තෙන් ඔවුන් සාර්ථක වේවි. මිනිස්සෙක් විතර ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කරાવી. ජීවිතය ඔවුන්ගේ යහපත් ඒකයි විය යුත්තේ. දෙමාපියන්ගේ වගකීමක් මේක. මොකද ඔබ දරුව වෙනුවන්න කාරබන අපිට අනේ අපිට ඕ කරන වෙලානේ අපි උදේහවා මේ දරුවෙන්නුම් මැරෙනවා කොච්චර සල්ලි හම් කරත වැඩන්න නෑනේ දරුවෙක් කරවගේ තතර පත්වනු වසර තියකට හිරේ ගර පසිති වැඩක් තියෙනොද හෙනම් හිතන්ට කාලයක් වෙන් කරගන්න හිතුවක් කාරය කියෙන දරුවා යහපත් වේවි. අධ්‍යාපනයට කිසිම උත්සාහයන්නෑ කියෙන දරුවා අධ්‍යාපනය උත්සාහන්තර ජයග්‍රහණත් කරන මැජික්කයක් නෙමේ මේක තමක් ක්‍රමේ මේක තම හරිම විදිහ හරි. ඒත්තකම උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන අයට මේ කාල සීමාව තුළ යහපත් කාලයක් ඔබට ඔබ කරන කටයුතු තුළ තරමක් දුරට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මාසේ දෙවන සතිය වගේ වෙද්දි තුන්වෙනි සතිය වගේ වෙද්දි පොඩ්ඩක් ඔබටත් ඔන්න ඒකට බාධාවල් එල්ල වෙනවා. ඔබ කරන කටයුතු තුළ ඔබට හරියාකාරව සම්බන්ධ වෙන්න කාලය කළමනාකරණය කරගන්න බැරි වෙන ඔබ අනිත් පැත්තේ එක එක පැති වලින් කාර්යබහුල වෙන දැන් ඇත්තනේ උසස් අධ්‍යාපන වෘත්ති අධ්‍යාපන කියන බහුතරයක් රැකියාවක් කරන ගමන් පෞද්ජීත ගත කරන ගමන් ඒවා කරන්නේ. අන්න ඒක නිසා ඔබට කාලය පොඩ්ඩක් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරනවා. හැබැයි ඒකට ඔබ වැටෙන්න දෙන්න එපා. මේ මැයි මාසේ දක්වා වගේ කාල සීමාව තුළ තමයි දක්වා කාලයක් තමයි මේ ඔහොම තත්ත්වයක් පවතින්නේ. ඒ තත්ත්වයට ඔබ බුද්ධිවත්ව මුහුණ දෙන්න. ඒක හේතු කොටගෙන මේ සුළු කාලීනව තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු අඩපණ වෙන්න අතහර දමන්න යන්න එපා. ඉවසීමෙන් කටයුතු කර යන්න. එතකොට ඔබට ඉදිරියේදී ඔබගේ ජීවිතයේ යහපත් ලෙස ඉදිරියට යන්න වැදගත් කරුණු කාරණා යෙදේවි. සෞඛ්‍ය ගැන ගත්තොත් මේ සෞඛ්‍ය දන ඔබගේ මේ ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් මේ සෙම් රෝග ඒ වගේ තත්ත්වයන් පොඩ්ඩක් ඉහළට යනකොට මේක මේ සෙම මේ හෙම්බිරිස්සා තත්ත්වයන් කියන්නේ මහ ලොකු තත්ත්වයන් නෙමෙයි. නමුත් මේවා තුළ ඔබට ටිකක් අර අපහසුකාරී තත්ත්වයන් ඔබේ කටයුතුට බාධා සිද්ධ වෙන වැඩි ඉඩකඩක් තියෙනවා. උණක් හෙම්බිරිස්සාවක් තුළ ඒක ටිකක් උඩදුවන් ඉට තියෙනවා අන්නේ තත්ත්වය නිසාවෙන්ම මේ සුළු රෝගී තත්ත්වයන් වුණත් ටිකක් ඒ ගැන හිතල බල්ල කටයුතු කරන්න මොකද මේ කාලසිම තුළ වැළඳෙන රෝගී තත්ත්වයන් ගැන අපිට හරි ලෙසක අපිට තිය මේ වෛද්‍යවරුන්ට හරිට නිර්ණය කරගන්න බැරිෙන තත්ත්වයන් උදාවෙලා තියෙන්නේ ඔය එක ඇන්නපු දේවල් හින්දා ඔය සමහර ලෙඩවල් හොඳ කරන්න කියලා සමහරක් වෙලාවට ගහපු දේවල් නිසා දැන් හිතාගන්න බැරි දේවල් වෙලා තියෙන එක එළියට දැම්මෙන තන සෞඛ්‍යංශ ඇත්ත ඒක ඉතින් දැම් මේක ඔබටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් හිතාගන්නකො මේ වෛරස් කියන වෛරස් වුන කියන එක සතියෙන් සතිය එකක වෛරස් ඉස්සර අපි එහෙම හැව්වද නෑ හැබැ ලෙඩාමල බඩ සුද්දයි අර කියපු ලෙඩේ නෑනෙද අනෙක නිසා ගොඩක් දුර්වල වෙලා තින මිනිස්සුන් එක නිසාමම ඔබගේ හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුදු පවත්තා ගැනීම අංක එක කරගන්න මේ ව්‍යයාමට නිසි ඉඩ තැන දෙන්න මොකද හේතුව මේ ව්‍යයාම වැදගත්මයි මොකද බහුතරයක් දෙනාගේ ශක්තිය පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙන ඔය දේවල් නිතර නිතර මේ තරුණ අඩු වයසෙන් හිතුවේ ගම අර ඉක්මන් මරණ කිසිම රෝගී තත්ත්වයක් නොතිබී එකපාරම heart attack එකක් කියයි stroke එකක් කියයි මරණ. ඒවට හේතු ගැන අපි කතා කරලා නැහැ මොකද අර මොකද වැටත් නියරත් ගෝයන්කා නම් ඔය කතාවකුත් තියෙන. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. ඉතින් ඒ වගේ අපි කතා කරන්නේ අපි ඉස්සරහට නැගුවා. නමුත් ඒ වෙලාවේ අපිට පහර දුන්නා. ඉතින් කරන් දෙයක් නැහැ. දැන් ඉතින් අපි කරගත්තු අය ඒක හරියාකරව හදා ගන්න ඔබ උපරිම ඔබගේ සෞඛ්‍ය ගැන කටයුතු කරන නිතරම මානසික නිදහස සේම ශාරීරික ව්‍යායාම තුළ නිතර ඔබ කටයුතු කරනකොට ඔබ කාර්යබහුලත් එක්ක ඔවා කරන්න අමාරුයි. දැන් ඔබ ගිය ගම උදේට යන ඔෆිස් එකේ ඉඳගෙන ඉන්නවා, දවල්ට කනවා, ආයෙ ඉඳ ගන්නවා, ආයෙ හවස එනවා, ගෙදරදී ගොඩක් මහන්සි. හැබැයි මේ මහන්සියට පොඩ්ඩක් ව්‍යායාම ටිකක් කරන්න ශරීරය ටිකට දාඩිය වැය වෙන්න දෙන්න. එතකොට ඔබට මේ නිරෝගී බව පවත්වා ගන්න යම් හැකියාව තියෙනවා. මේක මේ එක ලග්නයක් සඳහා ගෙන දෙයන්නේ මේ මේක මේ අද ලෝකයේම මුණ දිලා තියෙන දැඩි අර්බුදයක් ලෝකෙට එළියට පෙන්වෙන්නේ නැති වුණාට ඒ නිසා අපි බුද්ධිමත් වෙලා අපි ව්‍යායාම කරලා මානසික මානසිකව අපි ඉහළ යන තත්ත්වයට දාලා ඒවට මම පිළිවෙත් කියන්න. ඒ තුල අපි මේ නිරෝගී භාවය රැකගනිමු. එතකොට මේ මේ දේවල් වෙනස් කරන මානසික නිදහස ඇති කරගන්න හැමදේම ධනාත්මකව ජීවිතේ යහපත් ලෙස ජයග්‍රහණය කරන්න පිළිවෙත් මොනවද කියලා අපි කතා කරමු මුලින්ම මේ මකර ලග්නමියන්ට විශේෂිත වූ බෝධි පූජාවක් පවත්වන පූජාවල් දෙකක් ඒ කියන්නේ දවස් දෙකක් අඟහරුවා සහ සෙනසුරාදා දවස තමයි මේ බෝධි පූජාව පවත්වන්න ඕනේ. ඉතින් මේක උපරිම උත්සාහ කරන්න මේ මාසයේ හැම සතියෙම කරන්න. අවම වශයෙන් සති දෙකක්වත් කරන්න උත්සාහ කරන්න. අඟහරුවාදා සෙනසුරාදා තව සතියක් අඟහරුවා සෙනසුරාදා මේක කරන්න උත්සාහ කරන්න. රාත්‍රී 8:00 නම් අතර වෙනවා නම් වඩා හොඳයි. හැබැයි ඉතින් ඔබට කාලය තියෙන වෙලාවට උපරිමෙන් කරන උත්සාහ කරන්න තියෙන තව දෙයක් විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට වගේ නම් මේවා කරන්න බෑ මොකද බෝධියක් හොයාගන්න බෑනේ නමුත් මේමය බෝධිය කියන්නේ සංකේතයක් විතරයි ඔබ මානසික ඔබ ඉන්නේ කාමරයක් ඇතුළේ කාමරය තුළ ඉඳගෙන මේ දේ කරන්න මේ දේ කරන්න කියන සමහරට මේ කියන ඖෂධ හොයාගන්න ඔබට බැරි වෙන්නේ නැහැ. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. මේක භාවනාවක් විදිහට හරි කරන්න. පෑන් කාලයක් අතරටම ඔය කියන පිරිත් ටික කියලා මේ බෝධිය මුලට වක් කරනවාගේ ධ්‍යාන සිංකයකට නැත්නම් මල් ගහක මුලට හරි වක් කරන්න. මේ චේතනාවයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔබ මානසිකව හිතන්න ඔබ ඉන්නේ බෝධියක් ගාව කියලා. ඒ හොඳටම ප්‍රමාණවත් අදිෂ්ඨානය තුල ඔබට ජයග්‍රහණය අත් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි හැකියාව මේ ක්‍රමව ක්‍රමය හරියටම කරන්න. ඒ තුල ඔබට යම්කිසි ආකාරයෙන් විශාල ලෙස මානසික වශයෙන් ඔබ දියුණු පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරයි. ඔබ කරන කටයුතු සාර්ථක වේවි. ඔබ අනතුරු වලින් ගැලවේවි. ඔබට ප්‍රශ්නයක් ආපු සැනින් එකට නිසි පිළිතුරක් ලැබේවි. මේක අත්දුටුවයි ප්‍රත්‍යක්ෂ මේ අත්දැකීම් තුළ දහස් ගණන් සංඛ්‍යාත සංඛ්‍යාවක් මේක සාර්ථක කරගත්ත ක්‍රමයක් මේක. මේ ක්‍රමය තුළ ඔබ මේ අඟහරුවාදා සෙනසුරාදා දවසට තමයි මේ බෝධි පූජා පවත්වන ඕනේ. ඒකට පුංචියට මේ බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය ටිකක් හොයා ගන්න ඕන. මේවා හොයා ගන්න අපහසු නෑ. ඔය සිංහල බෙහෙත් මේ තියෙන මේ වෙළඳ සැල් වලින් ගන්න පුළුවන්. මේ අඟහරුවාදා දිනය සඳහා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම තල තෙල් ටිකක් හොයා ගන්න. එක පැහනක් අවම වශයෙන් දල්ලන්න. හැකිනම් පහන් කීපයක් දලන්න නැත්නම් අවම වශයෙන් එකක් හරි දලන්න පුළුවන් තල තෙල් ස්වල්පයක් හොයාගන්න. ඒ වගේම මේ සුවඳුන් කුඩු මිශ්‍රණයක් හදාගන්න රත් හඳුන් හල් දුම්මල රත් හඳුන් හල් දුම්මල කියන ඖෂධ දෙක එයා වැඩිපුර දාලා ඔය මොන හරි සාම්බ්‍රාණි ටිකක් දුම්මල ටිකක් එකතු කරලා දුම් එනවනේ. එහෙම නැත්නම් කඩේ තියෙන සුවඳුන් කුඩු මිශ්‍රණයකට හරි මේ රත් හඳුන් හල් දුම්මලට වැඩිපුර මිශ්‍ර කරලා හදාගන්න. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේම රතු පාට මල් ටිකක් එදාට ඕන. රතු පාට මල් ටික වැඩිපුර හොයා ගන්න පුළුවන් නම් මල් මාලා හදා ගන්න රතු පාට අඟහරුවාදට සෙනසුරාදා දවසට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ අඩුම තරම එක පහනක්වත් දල්වන්න අවශ්‍ය කරන විදිහේ එළඟි තෙල් එළඟි තෙල් ස්වල්පයක් පහන් කීපයක් දැල්ලුවත් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට ඒත් එක්කම ඔබ නුග කොළ ටිකක් කලින් හොයාගෙන හොඳට වේලන්න අර කර වෙනකම්ම වේලන්න. වේරලා ඒක කුඩු කරගන්න. පොඩි බ්ලෙන්ඩර් එකට හරි මොකකට දාලා පොඩක් කුඩු කරගෙන ඒ කුඩු එකතු කරගන්න අගිල් ගුගුල් සඳුන් සාම්බ්‍රාණි කියන ඖෂධ වර්ග ටික වෙළඳසැලෙන් අරගෙන අගිල් ගුගුල් සඳුන් කුඩු සාම්බ්‍රාණි එකතු කරලා සුවඳ කුඩු මිශ්‍රණය හදාගන්න. එදාට ඔබ නිල් පාට මල් ටිකක් ඔය නිල් කාට් රෝල් එකේ තියෙනවා. තව තියෙනවා නිල් පාට මල්. නිල් පාට මල් ටික වැඩිපුර මල් මාලා එක්කම හොදා ගන්න. ඊට පස්සේ හරි සරලයි. ඔබ පන්සලට යද්දී අඟහරුවදන මුලින්ම යන්නේ. අඟහරුවද යද්දී පොල් කටු ටිකක් අරයන්න දල්ලගන්න අගුරු ටිකක් ගන්න බෑ දුම් කබලකුයි දල්ලගන්න කපුරු පෙත ටිකයි ගිනි පෙට්ටි අරගෙන මොකද සමහරුන්ට ඒවත් ප්‍රශ්න මේවා කිව්වහම ඕවා කරන්න පන්සලේ කොහෙද ගින්දර කරන්න පුළුවන් දේවල් කියන ඔහොම දෝෂාරෝණ බයින්ද හේතුවක් හොයාගත්තොත් කාට හරි ඇඟිල්ලක් දික් කරගන්න තමන්ගේ වැරද්ද අපේ මිනිස්සු හරි දක්ෂයිනේ ඒක නිසා මේ ඒව අරන් ගිහිල්ලා ඔය කාටවත් හානියක් නොවන තැනදී තැනක ඔක දුම් කබලෙම පොල් කටු ටික දැල්වලා ඒ අඟුරු ටික පස්සේ වැඩේින් පස්සේ කාටවත් හානියක් නොවන විදිහට බැහැර කරන්න එච්චරයි කියන් තියෙන හරි එනම් ගියා ඉස්සල්ලා මඟහරොද්දාස ගියස්සැනින් ඔබ ඒ පැත පිරිසුදු කරලා සියලදේ ලෑස්ති කරගන්න ඊට පස්සේ බෝධියට ඔබ තලතෙල් පහන දල්වන්න පහනක් දල්ලලා පහනක්කෝ පහන්කි පැත් දල්ලලා ඊට සරන්ගේ රතු පාට මල් මල් මාලාටික බෝධියට පූජා කරලා ඊට සුවඳකුඩු මිශ්‍රණය රත්හඳුන් හල්දුම්මල දාලාතපු සුවඳකුඩු මිශ්‍රණය අවට දුන් අල්ලලා ඊට පස්ස ඔබ පැන් කාලයක් කරම් වාඩුවෙන්ට බෝධිය ගාබීම ඇස් දෙකවගෙන සිහි කරන්න ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ඔබට තියෙන ඔබට ප්‍රශ්න ඇති කරන අය ඔබට තියෙන මානසික පීඩ මේ සියල් ඔබට අවශ්‍ය කරලා තියෙන දේවල් සිහි කරන්න ඉල්ලන්ඩුවත් මොනවද සිහි කරන්න සිහි කරලා ඔබ ඉටවස හිතන්ද මට වගේම මේ ලෝකෙ ඉන්න හැම මනුස්සයටම ඒවගේම කූම්බියගේ ඉඳලා විශාල සතාට නපුරු සතා මේ විෂගෝර සර්පයා ඕන එක් කෙනෙකුට ජීවත්වීම දෙසහ අරමුණු තියනවා අවශ්‍යතා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් සියලු සත්වයන්ට සියලු සත්වයක යෝගම මමත් අයිති වෙනවා. ඒක නිසා මාව වෙනම හයිලයිට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙනම් සියලු සත්වයන්ට යහපත් විදිහට මේ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම ලැබේවා. තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු දුරු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා ඊට පස්සේ අඟහරුවාදා දවසේනේ දසදිසා පිරිතෙන් අර ඔබ ගත්ත පැන් කලය පිරිත් කරගන්න තුන් වතාවක් හෝ කීප වතාවක් කියන්න ඔබම කියන්න මේ පිරිත කටපාඩමින් දන්නේ නැත්නම් කොලයක් ලියන් ගිහිල්ලා කොලයක් හරි බලාන කියන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔබ නැගිටලා ඔබ නැවත අර බෝධිය වටේ වට තුනක් හෝ හතක් යන ගමන් කල්පනා කරන්න ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු. එහෙම ගැටලු ඒ දේවල් සියල්ල කල්පනා කරලා බෝධියට පෑන් කලයේ වක්‍රද්ද හිතන්න. සියලු සත්වයන් දුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දුකින් මිදෙත්වා කියලා. ඒ ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් බෝධියක ඉඳලා පොඩක් භාවනාවක් කළා ඔබට හිතා ගන්න බැරි මානසික ශාන්තියක් දැනෙනවා දැනෙනවා මේ තත්ත්වය තුළ මේ ඔබේ ජීවිත ධනාත්මක කරවයි දීර්ඝ කාලීනව මේ කරන් යන උත්සාහ කරන්න මේ මාසෙට පමණක් සීමා නොවි හැකි හැම අවස්ථාවකදී ඒ තුළ ඔබ මානසිකව සහ හැම අතීම ශක්තිමත් පුද්ගලෙක් වේවි රෝග කරදර අඩු වේවි ආර්ථික ප්‍රශ්න ගැටලු දුරු වේවි සීල දේවල් යහපත් ලෙසම විසඳේවි ඒත් එක්කම එහෙනම් සෙනසුරාදා දවසෙත් ඊට පස්සේ යන්න ගිහිල්ලා ඒ ආකාරයටම කරන්න මුලින්ම ගිහිල්ලා ආස්පස් කරලා එළඟ තෙල් පහන දාලන්න මුලින්ම ඊට පස්සේ නිල් පාට මල් ටික පූජා කරන්න ඊට පස්සේ අර සුවඳ කුඩු මිශ්‍රණය නුකකොළ වියලා අර සාම්ප්‍රාණි ටිකක් අගිල් ගුගල් සඳුන් එකතු කරලා හදාගත්තු සුවඳ කුඩු මිශ්‍රණේ දුම් අල්ලන්න දුම් අල්ලන්න ඊට පස්සේ අර පැන් කලය අතින් අරගෙන වාඩි වෙන්න බිම ඒ වගේම හිතන්න ඔබගේ ප්‍රශ්න ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් සියල්ල හිතලා ඒ වගේම මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන සියලු සත්ත්වයින්ටද මේ ප්‍රශ්න යහපත දෙසිත ගන්න ලැබේවා සියලු සත්තුන් දුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා අර අතේ තියෙන පැන් කලයේ බොජ්ජංග පිරිතෙන් කීප වතාවක් පිරිත් කරගන්න බොජ්ජංග පිරිත. එතකොට මේක කටපාඩමින් දැනන් හිටියොත් එහෙම නැත්නම් කොලයක් බලන් හරි කියලා. ඊළඟට නැකෙట్లా අර මං කිව්ව විදිහටම වට කීපයක් කියන්නේ යද්දිත් හිතන්න ඔබේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු කාර්යදත්ත යන ඔබට තියෙන අවශ්‍යතා ටික. ඊට පස්සේ නැවත සියලු සත්වයන් දුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා කියලා දුකින් මිදෙත්වා කියලා බෝධියට වත් කරන අර පෑන් කලය. ඒ සියලු සත්ව තුල ඔබත් ඉන්නවා. ඉතින් ඔය දේ කරලා බලන්න මේ දේ ඔබට ජීවිතේ වෙනසක් කරાવી. මේ මාසය තුල උපරිමයෙන් උත්සාහ කරන සති හතරම මේ කරන්න. නැත්තම් සතිය දෙකක්වත් අවම වශයෙන් කරන්න. හැම මාසෙම කරන්න උත්සාහ කරන්න. මේ තුල ඔබේ ජීවිතේ සාර්ථක බවට පත් වෙනවා. විදෙස්ගතලා ඉන්න අය ඒ පිරිටි කියලා ඒ භාවනාව වතාව වශයෙන් කරන්න ඒ ප්‍රමාණවත් වේවි. හිතන්න එපා. හැම දෙයකම ඔබගේ අදිෂ්ඨානය වැදගත්. සද්දා වැදගත්. ඒක නිසා පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ වගේම මේ ධම්මචක්කම් පවත්වන සූත්‍රය නිතර ඔබගේ නිවසේ ව්‍යාපාර ස්ථානය තුල හිත යන. gedara දියුණුව නැත්තම්, gedara නිතරම අතරින් සල්ලි රැඳෙන්නේ නැත්තම්, හිතන හැමදේම අසාතන ලෙඩ රෝග වැඩි නම් මේ දේට දීර්ඝකාලීනව කරන් යන්න ඔබට හැකි හැම වෙලේම ඕක අහන්න සලසන්න ඔය තියෙන දෝෂන්ධකාරෝ ඇස්වා කටවා කියයි හදි හූනියන් කොඩිමින කියයි ඔය සියලු දේවල් බලමින් ඉන්නේ කෝටි ගණන් වියදම් කරලාවත් එක් කරගන්න බැරුවකදී ඉබේම වෙයි මාසෙත් දෙයක් යද්දි එක් කරලා බලන්න ඒ වගේම හැමදාම කියන මෝර පිරිත ඡන්ද පිරිත කන්ද පිරිත සූර්ය පිරිත සත්බුදු වන්දනාව පිරිත් උදෑසන වදින ගාම රාත්‍රී නින්දර පෙර අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රවණය කරන්න අර මං කියන්නේ පේවිලා ඒව කරන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. උදේ නැගිට ගමන් මෙන්න නිවැරදි උච්චාරණ සහිතව පිරිත් දේශනා මේ සූ ටීවී වල තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි link එකේ පළවෙනි comment එකේ ඇති නැත්නම් description එකේ links ඒවට ගිහිල්ලා earphone එකනේ දාලා අර උදේ නැගිට ගමන් ඇඳේ ඉඳන්ම ඒක ශ්‍රවණය කරන්න. භාවනාවක් ආකාරයෙන් ශ්‍රවණය කරන්න. හවස නින්දට රෑ නින්දට ගියාම ඒ ඇඳ ඉඳගෙන ඒකත් ශ්‍රවණය කරලා නිදා ගන්න. ඔන්න ඔය තුළ ඔබගේ ජීවිතයට අර මානසික මංකිව ඇදවැටීම් ඇති වෙන්න පුළුවන් මානසික ෂණික කෝපය නිසා ප්‍රශ්න ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන් අන්න ඒ தත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් මැඩපවත්වා ගන්න පුළුවන් මොකද හේතුව මේ මේ තුළ මේ පිරිද්දේශන ශ්‍රවණය කිරීම තුළ ඔබට ධනාත්මක භාවය ඔබගේ ඕරායකට ධනාත්මක භාවය වෙනවා එතකොට ඍණාත්මක දේවල් මඩ පැවැත්තිලා ධනත්ම බය වැඩි වෙලා අන්න ඔබගේ මානසික ඔබ ඇද වැටීම සම්පූර්ණයෙන්ම වළක්වා ගැනීම ප්‍රබල හැකියාවක් මේ පිරිත් දේශනා මම ඒ කියපු පිරිත් දේශනා කන්ද පිරිත සූර පිරිත මෝර පිරිත ඡන්ද පිරිත සත්බුදු වන්දනාව ශ්‍රවණය කිරීම තුළ සජ්ජායන කිරීම තුළ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ඒක මැඩපවත්වා ගැනීමේ ප්‍රබල හැකියාවක් තියෙනවා ඒක නිසාවෙන්ම මගේ හැරවාගන්න පොක මහලොකු දෙයන්න මේ දවසට ඔන්න පෑභාගයක් කලින් අවදින්න තියෙන්නේ ඒක අහන්ඩ ඒ තුළ ඔබේ ජීත නොසිතුවාකාර පෙරලියක් හිතවාගන්න පරිස් ජයග්‍රහණ අනතුරුවලින් ආරක්ෂාව අත්වෙනව අත්වෙන අත්වෙනවා මයි. ඒත් එක්කම අර මාසේ එක දවසක් ඔබ එක වේලක් අපි දිවාහාර වේල නිරාහාරව ඉඳලා උදේසන දහයටතට ආහාරගන්නක නවත්තලා හවස හය විතරනක නිරාහාරව ඉන්න එක මේක ඉතා වැදගත්දයමක මර්ධන ක්‍රියා ගොනයට එන එකක් මොක දොබ කරන්නේ ඔබන්න නිරාහාර වෙලා වතුර විතරක් බීලා ඔබට වේදනවත් ළඟා කරගන්න. ඒ වේදනාව ඔබ වෙන කෙනෙක් නිවන මොක දේදාය ඔබේ ආහාරවේල ඔබ කණඩ නැති කෙනෙක් වෙනුවෙන් දෙනවා කෙනෙක් වගන්න පසුන අවමශයව පාරන්න සතකුට හරි දෙන්න. දීල ඔබ බඩගෙන ඉන්න ගමන් ඒ බඩගෙන නිවන්න මේකන මර්ධන ක්‍රියා කියලා කියන්න මේ හත්ති බලගතු දේවල් මේවා නොකර ඔබ ඒ කියපු මේ මාසය අනාවැකි හරි ගියනෑ ඒවගේ දේවල් මට කියන්න එපා මේවා කරන්න බැරි දේවල් නෙමෙයි හරි සරල දේවල්. මේ තුල තම ඔබේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ප්‍රබල හැකියාවක් තියෙන. ඒක නිසා මේ එහෙම කරන්න. මේ තුල ඔබට හිතා ගන්න බැරි පෙරලියක් අත් වෙනවා අත් වෙනවාමයි. ඒ නිසාවෙන් ඔන්න ඔය දේ එක වේලක් निराහාර වෙඩිය කියලා කෙනෙක් මැරෙන්නේ හැබැයි මේක අතිශයම අපහසු දෙයක් කියන්නේ බඩගින දරාගෙන ඉන්න වෙනවනේ වතුර විතරක් බීලා. අන්න මේ තුල හැබැයි ඔබට ලැබෙන ආනිශංශ ඔබගේ ජීවිතේට එකතු වෙන යහපත් දේවල් අතිශයම ප්‍රබලයි. හිතාගන්න බැරි විදිය දේවල් ඔබගේ ජීවිතය තුළ වෙනස් වේවි. ඒ වගේම දැන් මේ පළවෙනිදා වදා මාසේ උදා වෙන දවසේ ඔබ මේ වැඩසටහන අහලා කලින් අහලා තිබ්බොත් එහෙම නැත්තම් ඔබ අහපු දසර පහුන් දරි කමන්නේ. ඔබ පළෙන්ද උත්සාහ කරන්න ඔබ උදෑසන හිරු උදාව හොයාගන්න ඔබ ඉන්න රට නගර යනු දැල් ශ්‍රී ලංකාවෑරනම් උදෑසන හය විසි තුන විසි හතර වගේ තමා ඔන්න කාල පරාසය තුළ තම සූර උදාව සිදුවෙන්නේ. ඉතින් ඔය සූරයුදාවට පෑකට එක හමල්ට කලින් අවදි වෙන්නන විදෙස්කතලා ඉන්න සුරුදා හොයාගන්න විදිම කියර තියෙනවා ම කෙටියෙන් කියන්න ඔබ Googleකට ගිහිල්ලා සන්රයිස් කියලා ටයිප් කරන්න ෆස්ට් මාච් එකන මාර්තු පලෙන්ද දෙදස් විසිතුන කියලා ටයිප් කරලා ඔබ ඉන්න රට නගරය ටයිප් කරන්න ඊට සර්ච් කරන Google එකෙන් එතකොට ඔබට හිරුදා වෙන වෙලාව ඒ රටට ඔහොයා ගන්න පුළුවන්. ඊට විනාඩියක් විතර එහාට මෙහා මෙහාට නෙමෙයි එහාට උනට කමන්නේ නැහැ. විනාඩියක් විතර ප්‍රමාද උනට කමන්නේ නැහැ. දැන් 23 24 ගැට්ටුවන්නේ 6යි. ඉතින් ඒ වෙලාවට කලින් ඔබ අවදි වෙනවා. පැයකට එකහමකට කලින් අවදිලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ හොඳට නාලා පිරිසුදු වෙන එක. පිරිසුදු වෙලා ඔබ ඉස්සරලාම ඇවිල්ලා ඔබගේ දහමට අනුව ආගමික වතාවත් ටික කරන්න. ඒකන්නේ බුදු පහන දල්ලන්න වැඩ ඒ වගේ තමන්ගේ ආගමට නුව ඒ වැඩතින් ඒටික් කලරපුන් කියෝ පිරිත්තික ශ්‍රවණය කරලා ඊට පස්ස ඔබ ගිහිල්ලා ගෙදර ලිප දල්වන්න ඕන මේ ලිප දර ලිපක් කරන වඩා හොඳයි පොල් කටවංගුරු ලිපක් වගේ එහෙම නැත්තම් ගෑස් ලිප කිසි ගැටලුවක් නැහැ ඔබ ඊට පස්සේ මේක රතු හාලෙන් කිරිබතක් සකස් කරගන්න හදන්න මොකද මේක පුළුවන් රතු කැකුළු වෙන්න පුළුවන් කළු හිණටි වගේ වඩා හොඳයි අන්න පොංචිර කිරිබතකේ ඔබම සකසන්නේ ගෙදර වෙන කෙනෙක් ලව හරි ඒ කිරිබත සකසගෙන ඊට පස්සේ ඔබ කරන්න ඕනේ ඒ කිරිබත අනුභව කරන්න ඕන. අනුභව කරලා ඊට පස්සේ ඔබ මේසයක් ගාඩගල්ල පෑනක් කොලයක් අරගෙන ඔබ ලියන්ඩ මේ මාසේ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ඇස්තමේන්තු ගත වියදම් ආහාර සඳහාද වෙනත් වෙනත් වියදන් තියෙන අධ්‍යාපනික වියදන් හෝ වේවා ගමනාගමනය අසෞඛ්‍ය මේ හැම එකම ලියනම ණය කරන් දෙනන බැංකුවල ඒවා ලේසින් වාරික සියල්ල ලියන්න. ලියලා අන්තිමට පුංචි මුදලක් හරි රුපියල් 1000ක් හරි කමන්නේ 5000ක් හරි කමන්නේ ඔබ මේ ඉතිරිය සඳහාත් ලියන්න. ලියලා මේ ඔක්කොම එකතු කරාම ඔබට දලා අගයක් එනවා මේ මාර්තු මාසයේ ඔබට අත්‍යවශ්‍ය වියදම් කොපමණ යනවද කියලා. ඔබට පහුගිය මාසවල තියෙන අත්දැකීම් තුළ ඔබට ඔක ආසන්න වශයෙන්ම සකසා ගැනීම ප්‍රබල හැකියාවක් තියෙනවා මේ ජීවිතයේ සැලසුමක් අවශ්‍යයි ඒකයි මම කියන්නේ මෙතනදී මේ සැලසුමක් ලෙස මේ ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් මං කියන පිළිවෙතටත් මේ දේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මොකද්ද මේක සැලසුමක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන ඔබ ඊට පස්සේ උත්සාහ කරන්න දැන් ඔබ ලියනෝනේ ආහාර සඳහා මෙපමණයි ගමනාගමනය අන්නේ වියදම් ඔබ ඒ ලියපු ප්‍රමාණය අභිබෝවා යන්න දෙන්න එපා උත්සාහ කරන්න නොහැකි කෙනෙක් නොවැළැක්වීම හැකි කාරණාවක් උඩ මේම වුණට කමක් නැහැ නමුත් ඔබ උත්සාහ කරන්න ඒ දැන් ඔබ ලිවන යම්කිසි කාර්යයක් සඳහා රුපියල් 20000ක් විතර මේ මාසෙට ඔබ උත්සාහ කරන්න ඒක රුපියල් 18000කට 19000කට අවම වශයෙන් තියාගන්න බැරි මතන තුන 20000ෙන් නවත්ත ගන්න අර ඉතුරු වුණොත් කීයක් හරි ඒක අර ඉදිරියට එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔබට ඔන්න ඕක තමයි ජීවිතේ සැලසුමක් කරගන්න ඕන අනිවාර්යම ඔය සැලසුම තුල ඔබගේ ජීවිතේ ලොකු වෙනසක් වෙනවා ඊට අමතරව ඔබ දැන් ඒ ලියාගත්තා ඒ ඔබෙන් දන්න දලාගේයක් ඔබේ මාසි විදන සඳහා ඒනම් අර සූර උදාමන වෙලාව ලංකා වෙලාවෙන්න හය විසිත්තුන විසි හතර ගම අපි විසි හතරට ඔබයි මාසේ පළමුවට හිරු කිරණ පොළොවට පතිත වෙන වෙලාවේ මේ ලෝකයේ හැම දේම රඳම් බෞද්ධ අධ්‍යය රඳා පවතින මේ සූර්ය ආලෝකය මත ගස්වල ප්‍රභා සංස්ලේෂණයෙන් මේ ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලින් මේ සියල්ල වෙන්නේ සූර්යයා මත. එහෙනම් ඔබ නැගෙනහිර දිසා බලා සූර්ය නමස්කාරය කරලා මේ විශ්වර නමස්කාර කරලා ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන්න මට මේ මාසයේ වියදම් සඳහා මෙන්න මේ වගේ මුදලක් අවශ්‍යයි. එහෙනම් ඒ සඳහා මම කරන කටයුතු තුළ මගේ ඉලක්කයට යෑමට හැකියාව ලැබේවා. ඒවට ඇතිවන බාධා සෞඛ්‍ය මේ වශයෙන් වේවා වෙනත් වෙනත් රටේ ලෝකෙ තියෙන ගැටලුකාරී දන් කාලගුණ දේශගුණික විපර්යාස මිනිසුන් ඉතින් ඇති කරන බාධා ඔය ඇතුළු ගොඩාක් දේවල් තියෙන. ඒ දේවල් සියල්ලම මට ඒවාගේ මිදීම ලැබිලා මගේ ඉලක්කයට යෑමට හැකියාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන් මේ මාසය තුළ. ඒ වගේම මම් වගේම මේ ලෝකේ වෙසෙන හැම මනුස්සයම උත්සාහයක් දරන මේ මාසය තුළ ජීවිතය ගැට ගහගන්න. ඒ වගේම මේ ලෝකේ ඉන්න පුංචි සතා ඉඳන් විශාල සතාරම අහිංසක සතා ඉඳලා විෂගෝර සර්පයා නපුරු සතා දක්වාම ජීවත් වීම දෙසා මේ වෙලාවේ දෙයක් උත්සාහයක් දරනවා. එහෙනම් ඒවා යහපත් ලෙස උන්ට අත්පත් කරගෙන ලැබේවා. මාද මගේ පවුලේ අයද සියලු දෙනා නිරෝගීමත් වේවා. එලෙසම මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන සියලු සත්වයෝ නිරෝගී වෙත්වා නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දුකින් මිදෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා ඔන්න මාසේ කටයුතු කරන් යන්න. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මෙහෙමයි. ඕක කරා කියලා ගෙදරටලා නිදාගත්තොත් හරියන්නේ නැහැ. ඔබ සාමාන්‍ය පරිදි ඔබගේ කටයුතු කරගන්න ඕන. ඒ කටයුතු තුර තමයි ඒවට ඔබට සහාය ලැබෙන. ඒ වලට එන බාධාවල් දුරු වෙනවා. ඒ ඔබගේ ඉලක්ක වලට යන්න තියෙන පුංචි පුංචි ප්‍රශ්න ගැටලු ඔබට ගැලවීම ලැබෙනවා අන්න ඒ තුළ ඔබට ජයග්‍රහණය කරා යෑමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ මේ මං කියන පලාපල මේ කියන පිළිවෙත් කම්මැලි නිකන් ඉන්න බලන් ඉන්නට නෙමෙයි ඔහේ මැජික් එකක් විතර මේ ජ්‍යොතිෂ හරහා මොන හරි ලැබෙයි කියලා බලන් ඉන්නට නෙමෙයි උත්සාහයෙන් දියුණුවෙන්න යන අයට එන බාධා දුරු කර ගැනීම උදෙසායි මම මේ කතා කරන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මම මේ දේ කියන්න ප්‍රධානම හේතුවනේ සමහරු ඉතින් ඉන්නවා. දැන් මේ යහපත් කාලයක් උදා වුණා කිව්ව ගම අහින් කඩ වැටේ මෙහෙන් කඩ අහසෙන් ඇවිල්ලා සල්ලි මිටියක් ඇඟට වැදේ. ආ මේ රත්තරන් මිටියක් වදී. ඔන්න ඔය වගේ බොළඳ විදිහට මේක මැජික් ජ්‍යොතිෂය කියන්නේ කොහෙවත් මෙතන මැජික් එකක් නෙමෙයි. ඔබ ජීවිතය තුළ යන ගමනට එන බාධාවල් ඒ වගේම ජයග්‍රහණ ගැන කියවෙනවා. එහෙනම් ඔබ උත්සාහ කරන්න කරන්න ඔබට ලැබෙනවා. ඒක හරි ඇබැ ඔබ උත්සාහ කරන කර නොලැබෙන කාල තියෙනවා යම් කිසි යම් කිසි පරාස්තුල නැබැ නමුත් දැන් ඔබට මේ කාලසිම තුළ ඒක උත්සාහ කරන්න කරන්න ලැබෙනවා නිසාම ඒ දේවල් වෙනස් කරගන්න කියන ඔය ධනාත්මක භාවය ඇති කරගන්න තියෙන පිළිවෙත් ටික කරන්න ඒ තුළ ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම කිතුණු කතෝලිකය විශේෂයෙන්ම ඔබට මේ පිරිත් දේශනා සවන් දුන්නා ඒ වගේම බෝධි පූජා වලට සහභාගී වුණා කියලා කිසිම ආකාරකින් ඔබගේ පළවෙනි දසපන තුළ තියෙන පළවෙනි පනත සැබෑවූ එකම දෙවියන් පමණක් වන්දනා කරව කියන පනත කැඩෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ බුදු දහම තුල ආගමක් නැහැ. මේ තුල දෙවි කෙනෙක් නැහැ. වන්දනා කරන දෙවි කෙනෙක් නැහැ. මොකද පිරිත් දේශනා ශ්‍රවණය කිරීම තුල දෙන විද්‍යාත්මක භාවය තුල ශබ්ද විද්‍යාව තුල අපගේ ජීවිත ධනාත්මක භාවය ලං කර ගැනීම බෝධි පූජාවල් කියන භාවනාවල් එතකොට ඒ තුල කිසිම ආකාරක ආගමකට දහමකට කැපවෙච්ච නැහැ ඕනෑම ආගම දහම කෙනෙකුට මේ භාවනාව කරන්න පුළුවන් ඒක නිසාවෙන් කිසිසේත්ම බය නැතුව ඒ දේවල් හැකිනම් ඔබත් කරන්න ඒ වගේම ඔබ අනිවාර්යෙන් බ්‍රහස්පති දවස්වල රාත්‍රී එක්වරු ශීලය රැකලා මස් මාංශයෙන් තොර වෙලා රාත්‍රී 11 12 අතර සුද්ධෝපය ගත කරන්න. සුද්ධෝපය භාවනාවක් ආකාරයෙන් ගත කරන්න. බෝධි පූජාව කරද්දි මම කිව්වේ අර මේ දේවල් හිතන්න කියලා. මට තියෙන දේවල් මට තියෙන යහපත් දේවල් අයහපත් දේවල් මට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු මගේ ජයග්‍රහණ සිහිපත් කරන්න ඊට පස්සේ ප්‍රාර්ථනා කරන්න මට මේ දේවල් හරියන්න මං වගේ අනිත් අයවත් සාර්ථක වෙන්න මාව ආරක්ෂා වෙන්න ඔන්න ඔය වගේ භාවනාවක් ආකාරයෙන් ඔබ කරන්න ඒවගේම සිකුරාදා දවස්වලට දිව සප්සාද වන්දනාව, දිව හෘදේ ප්‍රාර්ථනාව කියන්න ශාන්ත අන්තෝනි මුනිතුමාට, දේවමෑණියන්ට, ශාන්ත ජෝසഫ് මුනිතුමාට, ජුසේතුමාට අන්න නුවාන පවත්වන්න ප්‍රාර්ථනා කියන්න. ජීවිතේ අර ඔය හැම ගෙනාගේම ජීවිත දේවල් ඔබ ඔබේ ජීවිතේ ආදර්ශයට ගන්න හොඳ මිතුරෙක් කරගන්න යහපත් වෙන්න එතකොට ඔබට මේ කියන යහපත් පැතිකට 100%ක් ලබා ගන්න යහපත් දේවල් සම්පූර්ණ නැති කරන මේ මාසයේ වාසනාවන්ත මාසයක් කරගැනීමේ ප්‍රබල හැකියාවක් පෙන්නුම් කරනවා. ඒක නිසාවෙන්ම මේක පිළියොත් හරියට කරලා ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම ඔබ මේ දෙවියන් කරේ විශ්වාස කරන අය ඉන්නවනම් කතරගම දෙවියන්ට බාරහාර වෙන්න. කතරගම දෙවියන්ට පූජා පවත්වන්න, ඒ වගේ දේවල් කරන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන් විෂ්ණු දෙවියන්ට සෙනසුරදා රාත්‍රී 12යි පඩකන ඉරිදා එළි වෙන්න රාත්‍රී 12යි පහට එළඟ තෙල් පහනක් දාලා නිල් මල් ටිකක් පූජා කරලා ඔබගේ ජීවිතේ අර ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ඒ වගේම ආරක්ෂාව නිරෝගී භාවය ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මේ තුළ ඔබට සාර්ථකෙන්න්න පුළුවන් අඟහරුවාදා සෙනසුරාදවසල අනිවාර්යම නිර්මාංශ වෙන්න. මේ තුළ ඔබට ජීවිතය ජයගන්නත් මේ මාර්තුමාසය ඔබට ප්‍රබල ලෙස සුබම සුබ මාසයක් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙමනම් බඩි කාලවෙලා ගන්න තා පුංචි දෙයක් කියන්න පුද්ලිකෙන් සටහන් පරික්ෂා කරන තවමත් ගොඩ දෙනෙක් කතා කරනවා නමුත් ඔබට මන කියන්න තියෙන්නේ මම මේක ව්‍යාපාරයක් ලෙස කරන්නේ මේ මම කරන්නේ මගේ ජීවිතයට ආත්ම තුෘප්තියක් උදෙසා මම දන්න ශාස්ත්‍රය ඔබත් එක්ක බෙදා හැරීම මම හැම මාසෙම මේ වගේ පලාපල කියනවා විශේෂ ග්‍රහමාරුවක් ආවොත් පලාපල කියනවා ඉතින් ඒ තුල මම කියන දේවල් කළොත් ඔබගේ ජීවිතේ කොමත් සාර්ථක වෙනවා ඒ කියන විදිහට කළොත් 100%ම සාර්ථක වෙනවා ඒක නිසා වෙන් ඔබට පුද්ගලික කෙන්සනම් පරීක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අවශ්‍යම නම් දක්ෂ ජ්‍යොතිෂය දෙදා ඉවක්නේ කරා පරීක්ෂා කරගන්න නමුත් ඔවා වැදගත්ම නෑ හැබැයි ඔය කියන දේවලට බය කරලා ඉටස් ඔබට එක පිළිවෙත් කරන ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරන්න යන්න එපා. මේ සුළුසුළු දේවල් තුලින් ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. මේ දේට පුණුවත් ජ්‍යොතිෂ්‍යුණත් ඕනට වඩා ඇබ්බැහි වෙන්න එපා. ඒක අන්තිමට ඔබට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. සමහරු ඉන්නවනේ ඒ තුලම ඕනට තරම් බලාපොරොත්තු වෙන ඒවා තුල ඉන්නවා. එතකොට ඉතින් කිසි වැඩක් නොකර බලන් ඉන්නවා. ඒවා සාර්ථක වෙන්නේ නෑ ඔබට හැබැයි මේ කියන පිළිවෙත් තුළ මේ කියපු කාරණා තුළ පුංචි පුංචි ප්‍රශ්න ගැටලු ඇති වුණොත් රාගා සුනිල්වර මගේ Facebook පිටුන මැසේජ් එකක් දාන්න හැබැයි මේ වසර තුළ කිසිම මැසේජ් එකකට මට හරියාකාරව උත්තර දෙන්න බැරුව ගියා මොකද මම අධික ලෙස කාර්යබහුල වෙනවා මේ මාර්තු මාසයේ අවසානය දක්වා නමුත් මම හැකි හැම වෙලේම වසනීපෙච්ච පුංචි දරුවෝ ගැන කියලා තිබ්බා සමහර අය අනේ තත්ත්වය පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා ඒ ඒ දේවල් වල මම ඔබට උත්තර දෙන්නම් ඒවා බලලා මට පුංචි කාල සීමාවක් දෙන්න සමා වෙලා ඉතින් ඒ දේවල්තුලට මම හැකි හැම් ඉක්මනින් ඔබට පිළිතුරු දෙනවා. එහෙනම් ඔබ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් පුංචිට මැසේජ් එකක් දාගන්න හැබැයි කේන් සටහන් පරීක්ෂා කරගන්න කියලා කොච්චර කිව්වත් කියනවා. ඒ දේවල් මට කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද ඒ වගේ එක්කෙනෙකුට මම කාලය යොමු කරන්න ගියොත් මේ වගේ පොදුවේ හැමෝටම කරන්න පුළුවන් කතා කරන්න පුළුවන් කාලය මට අහිමි වෙනවා. ඒක නිසා වෙම සමාවෙන්න ඔබට ජීවිත ගොඩ යන්න පුළුවන් මේ දේවල් කරගෙන. මේ මාර්තු මාසයේ සාර්ථකත්වයෙන් සාර්ථකත්වය අත්කර ගැනීමේ ප්‍රබල හැකියාවක් ඔබට තියෙන. එහෙනම් මේ උදා වූ මාස අතිදිරි කාලයත් යහපතින් යහපත උදා වේවා. සියලු යහපත් සිතුම් පැතුම් සඵල වේවා. ජීවිත ඉලක්ක වෙතේ ළඟා වීමට හැකියාව ලැබේවා. නිරෝගී වේවා. තෙරුවන් සරණයි.